assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari qadrli hamkasblar ommaviy axborot vositalari vakillari shuningdek okrug komissiyasi a'zolari bevosita o'zinglar ishtirok etyaptilar kuzatib boryaptilar bugun mamlakatimizda e, katta e, muhim tarixiy kun konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha e, respublikamiz bo'ylab referendum bo'lib o'tyapti aynan mana shu jarayon Э, surxondaryo viloyatida ham uyushqoqlik bilan faollik bilan davom etmoqda yurtdoshlarimiz vohadoshlarimiz e, referendum uchastkalariga borib o'z xohish e, irodalarini emin erkin e, bayon etmoqdalar belgilab kelmoqdalar ayni shu daqiqalargacha viloyatimizda referendum jarayonlarining borishi to'g'risida bugun sizlarga axborot berish uchun brifingimizda to'qqizinchi surxondaryo okrug komissiyasi raisi xo'jaqulov abdusalom pardayevich shu jarayon haqida haqida hozir ma'lumot berib o'tadilar marhamat hozir so'z navbatini ularga bersin assalomu alaykum hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari qadrli brifing ishtirokchilari bugun soat sakkiz nol nolda to'qqizinchi surxondaryo okrugi hududidagi sakkiz yuz oltmishta referendum uchastkasida ovoz berish jarayonlari bayramona kayfiyatda boshlandi okrug bo'yicha ovoz beruvchilarning umumiy soni bir million to'rt yuz yigirma ikki ming bir yuz yigirma to'qqiz nafarni tashkil etmoqda soat o'n sakkiz nol nol holatiga ko'ra okrug hududidagi uchastkalarda bir million bir yuz yetmish uch ming ikki yuz ellik olti nafar yurtdoshimiz yoki ro'yxatga olingan ovoz beruvchilarning sakson ikki o'nda besh foizi referendumga qo'yilgan masala yuzasidan o'z munosabatini bildirdi okrug hududidagi referendum uchastkalarida fuqarolarning ovoz berishida ishtirok etishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar yaratilgan ayrim sabablarga ko'ra uchastkaga kela olmaydigan fuqarolar uchun ovoz berish ularning istagiga ko'ra yashab turgan joyida tashkil etilmoqda ko'zi ojiz fuqarolar ovoz beradigan uchastkalarga yetarli miqdorda brayl alifbosidagi byulleten yetkazib berildi uchastkalardagi ovoz berish jarayonlarini siyosiy partiyalar va mahalla fuqarolar yig'inlarining besh ming bir yuz oltmish nafar vakillari bevosita kuzatib bormoqda okrug hududidagi jami sakkiz yuz oltmishta referendum uchastkalarining olti yuz sakson beshtasi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ya'ni maktablarda ellik sakkiztasi kollej litsey va texnikumlarda o'n uchtasi mahalla fuqarolar yig'inlari binolarida o'n to'qqiztasi tibbiyot muassasalarida yettitasi oliy o'quv yurtlari binolarida yigirma beshtasi davlat tasarrufidagi tashkilot va korxonalarda to'qqiztasi adliya va davlat xizmatlari binolarida yigirma to'rttasi sport va madaniyat markazlari binolarida o'n oltitasi harbiy qismlarda to'rttasi tadbirkorlik subyektlari binolarida faoliyat olib bormoqda uchastkalarda ovoz berish kech soat yigirma nol nolgacha davom etadi e'tiborlaringiz uchun rahmat